Ja, besonders profitieren von einem Grundeinkommen tun sicher Menschen, die was Wichtigeres zu tun haben, als bezahlter Arbeit nachzugehen, die sie gar nicht wollen. Das ist ja heute das Problem, dass die Menschen vom Arbeiten abgehalten werden, weil sie irgendwie Geld verdienen müssen. Einige Modelle sehen ja durchaus da eben die Chance, dass eben ähm, ja, gesellschaftlich, also dass quasi mehr Selbstverwirklichung möglich ist, weil man eben nicht mehr 40 ähm, Stunden die Woche erwerbstätig sein muss, sondern auch sagen kann, ach, ich arbeite nur 20 Stunden erwerbstätig, weil dann stocke ich eben mit einem Grundeinkommen, das ist mein Recht auf und widme mich dann eben tatsächlich entweder meiner kranken Mutter oder der Nachbarschaft. Und das finde ich einfach ähm, das absolut Interessante daran, dass man dann nicht mehr sagen muss, also hier ist meine Lohnarbeit und dann mache ich vielleicht noch ein bisschen Charity, sondern man könnte mit einer Grundlage, die eine Existenzsicherung bedeutet, könnte man einfach auf ganz andere Berufsfelder gehen, neue Berufe erfinden. Wir schaffen sozusagen mit dem Grundeinkommen Rahmenbedingungen, aus denen heraus persönliche, höchstpersönliche, individuelle Initiative sich also von dem Grundeinkommen würden ganz stark meiner Meinung nach Hausfrauen und Hausmänner ähm, oder Menschen, die sich der Kinderbetreuung und Begleitung widmen, ganz stark profitieren. Hoffentlich alle. Die sozialen Berufe. Also Mütter sowieso, die sind dann sowieso auch gleich ganz anders gestellt. Die Väter oder alle Alleinerziehenden. Ähm, soziale Berufe bin ich ja selber involviert, da weiß ich, was, äh, was es da an wenig Geld für gibt ne? und Bedarf hoch und wenig Geld, also das ist auch ein sehr großes Ungleichgewicht. Das wäre so das Erste, was, was hoffentlich da einen Ausgleich erfährt. Ja. Die Leute, die auch mehr Freizeit haben, mit sich selber zu beschäftigen und die in der Lage sind, dann auch sich mehr zu bilden äh, eigene Gedanken zu entwickeln und nicht nur in einem Hamsterrad zu laufen, um ihre ex eigene Existenz sichern zu müssen auch therapeutische Arbeit oder äh, äh Begleitung von Sozialarbeitern ist sehr viel leichter möglich, weil ein Sozialarbeiter hat auch schon 1000 Euro und seine Familie ist auch ernährt. Ne? Also es könnte sein, ein Sozialarbeiter, der für 500 Euro arbeitet, hätte genauso viel Geld für 500 Euro Lohn, wie wenn er heute für 1500 arbeitet. Äh, äh, er würde nur 500 Euro kosten, wenn man das jetzt ganz frech sagt. Also Hilfestellungen ist, sind nach bedingungslosem Grundeinkommen überhaupt kein Problem.